pembeni kuna picha ya mrembo mfanyakazi wa shirika la usafiri wa anga huko katika taifa la Nigeria. Pembeni ni video ikimwonyesha mwanaume mmoja jasiri akilitoa juka hilo ndani ya sinki la choo cha nyumba ya mwanamke huyo. Taarifa tulizo nazo ni kuwa mwanamke huyo amefariki dunia mara baada ya kung'atwa na juka hilo pale alipokuwa akijisaidia. Ametambulika kwa jina la Lance Bessi aliyekuwa mkazi wa jiji la Abuja huko huko katika taifa la Nigeria na amekumbwa na mauti hayo siku ya Jumamosi Novemba 20 mwaka huu wakati akiwa nyumbani kwake. Picha za kusikitisha zikiuonesha mwili wa mwanamke huyo baada ya kuiaga dunia zimeendelea kusambaa katika mitandao mbalimbali ya kijamii na hata ile ya habari na kuzua hisia za huzuni miongoni mwa watu ambao wamefanikiwa kutazama picha hizo na hata video hii. Kinachofikirisha wengi hapa ni namna gani nyoka mkubwa kama huyo ameingia katika sinki la choo cha mwanamke huyo na kusababisha kifo cha mrembo huyo ambaye alionekana bado ni mdogo kiumri. Taasisi mbalimbali za afya na wataalamu ulimwenguni wameendelea kutoa wito kwa wakazi wa maeneo mbalimbali kuchukua tahadhari, na hasa katika kipindi cha majira ya joto, wakidai wadudu aina ya nyoka kuingia ndani kutafuta hueni ya hali ya hewa ambako hukutana na mwanadamu na kusababisha hatari, aidha kumjeruhi binadamu au hata kusababisha kifo chake kabisa. Kuna tahadhari yoyote ambayo umeichukua? Umekagua vyema nyumba yako ama ni mazoea tu kama kawaida? Hiyo nakuachia wewe, lakini taarifa nyingine ambayo tulikuletea hivi karibuni ilimhusisha mtalii ambaye anatokea katika taifa la Uholanzi ambaye aling'atwa na nyoka akiwa katika taifa la Afrika Kusini, akiwa katika maeneo ya utalii akiendelea na shughuli zake za kutalii huku na huko, ambapo bahati mbaya sana ni kuwa naye aling'atwa na nyoka katika sehemu za siri, lakini bahati nzuri ni kwamba yeye aliwaishwa katika hospitali na akafanyiwa matibabu